السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تشتركوا في القناة عشان تدعمونا وتعملوا لنا like للفيديو فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي ندخل على مواقع تسوق ونشتري منها منتجات زي مواقع جوميا وامازون وسودوكوم ودي مواقع مشهورة واحنا كلنا عارفينها والنهاردة عفوا هنتكلم على موقع جوميا هو ده أول موقع ونبحث عن المنتجات اللي احنا عاوزينها بأرخص تمن انت ممكن تتخيله زي الألعاب والملابس والإكسسوارات الحريمي والإكسسوارات الرجالي وأدوات كهربائية وطبعا لسه في منتجات تانية كتير في نفس الموقع زي أحدث الألعاب مثل لعبة fidget spinner ودي أحدث لعبة في سنة 2017 يلا ندخل ونشوف الموقع تابع ودي هتبقى الواجهة الرئيسية للموقع وهو ده الموقع اللي هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في ال description. ده البحث لو احنا عايزين نعمل بحث عن اي منتج مثلا اكسبرات العاب اي حاجة ادوات كهربية ادوات منزلية اي حاجة هنعمل بحث في ال... هنضغط على دي ونكتب اسم الحاجة مثلا fidget spinner. fidget. كتبنا بعد ما كتبنا fidget spinner نعمل بحث على علامة البحث دي نضغط عليها هتظهر امامنا مجموعة من ال spinner بتمن رخيص جدا عليها عرض عليها عروض كتيرة ومميزة يعني فوق الخيال ودلوقتي هنشوف اسعار المنتج ده مثلا ال spinner دي فيجيت سبينر مع اضاءة ليد اصغر ودي بتسعة وعشرين جنيه بس بدل ميتين تسعة وتسعين جنيه عليها خصم تسعين في المية ودي زيها ودي فيدج سبينر باتمان بدوران تلتمية وستين درجة لون اسود بخمسة وتلاتين جنيه بس ودي فيدج سبينر غير قابل للكسر اسود وبسبعة وخمسين جنيه بس في طبعا spinner بتمر رخيص عليه عرض كل دي عروض على ال spinner. في spinner بيبقى ما معليهوش عرض يعني مثلا بص ال spinner دي فيجيت سبينر الاصلي بدوران 360 درجة بصوا spinner باتمان فينه اللي احنا شفناه اهو فيجيت سبينر باتمان بدوران 360 درجة ده بخمسة وتلاتين بصوا ده فيجيت سبينر الأصلي بدوران تلتمية وستين درجة برضو لون فسفوري ده بتسعتاشر جنيه بس عليه خصم تمانية وستين في المية يعني مثلا لو حابين نشتري ال spinner ده نضغط على اشتري الآن ونستنى التحميل قاعدة تثبيت السبينر طبعا احنا دسنا على اشتري الان وضفناه آه لل للعربة دلوقتي هندخل على العربة ونشوف اللي احنا ضفناه دلوقتي هندخل لعربة تسوق اي فوق عربية تسوق مكتوب عليها الرقم الحاجة اللي احنا طلبناها رقم واحد نضغط عليها انتظرها تحمل وهي الفيدجت سبينر اللي احنا طلبناها آه، المبلغ الكلي تسعتاشر جنيه تم توفير اربعين جنيه يعني دي كانت تبقى بتسعة وخمسين جنيه قبل العرض لكن بعد العرض بتسعتاشر جنيه بس لو عايزين نتابع الشراء ندوس على الكلمة دي متابعة الشراء استنى اتحمل ما هو عنوان البريد الالكتروني او ممكن نسجل على عبر الفيسبوك آه بس الاحسن الفيسبوك ممكن نسجل من خلاله هندوس على فيسبوك الفيسبوك عفوا ننتظر التحميل اتصال بالفيسبوك هو بيتصل بعدين نكتب البريد الالكتروني بتاعنا ونكتب الباسورد ندوس تسجيل الدخول الباسورد غلط هنعيده تاني المرة دي الأسود صح هندوس متابعة باسم عبد الظاهر اللي هو صاحب الحساب يتم تسجيل الدخول دلوقتي هنا بقى نكتب اسم الشارع اسم الشارع ورقم العمارة العنوان البيت وهنا رقم التليفون وهنا المحافظة وهنا المدينة زي مثلا نكتبها بالعربي مثلا القاهرة أو عين شمس كده مثلا أحمد عصمت رمسيس المناطق دي يعني بعد ما ننمي البيانات ندوس الحفظ والاستمرار هملاها وارجع لكم وبعد ما دخلنا ودوسنا الحفظ والاستمرار هتظهر لنا الصفحة دي الفيديو تسبان الأصلي بدوران آه، تلتمية درجة الكمية واحد و... والسعر والتفصيل التوصيل يتم توصيل خلال ستة أيام المبلغ بتسعتاشر جنيه المبلغ الكلي أربعة وأربعين جنيه مصاريف الشحن هي خمسة وعشرين جنيه بس والمبلغ بتاع اللعبة تسعتاشر جنيه تم توفير أربعين جنيه المبلغ الكلي يعني كانت هتبقى أربعة وتمانين جنيه لو مفيش عرض بعد كده هندوس الحفظ والاستمرار نستنى يحمل ونرجع لكم وبعد ما ندوس هتظهر لنا الصفحة دي طبعا طريقة الدفع طريقة الدفع تبقى بطاقة الائتمان عشان يوصلهولك يوصلك المنتج قدام باب البيت ادفع عبر الانترنت باستخدام بطاقة الائتمان او البطاقة المدينية يرجى العلم أننا نقبل بطاقات الائتمان المحلية فقط إلخ إلخ إلخ وانتوا بقروها وبعد كده ندوس تأكيد الطلب استناه يحمل نستنى دي يتحمل وبعد ما حملت هنختار الطريقة اللي عايزين ندفع بيها اما فيزا اما ماستر كارد هنختار احنا الفيزا طبعا احنا هندخل بيانات الفيزا بعد كده ندوس شراء buy شراء طبعا هدخل بيانات وادوس باي وارجع لكم معلش طبعا الفيزا نسيت انها مفيهاش غير عشرين جنيه بس فالعملية ما تمتش ما انتهتش العملية لكن اول ما تدوس على كلمة باي هيبعت لك هيجيب لك صورة ورقة مكتوب فيها العنوان والسعر وايه المنتج اللي هيجي ويوصل لك لحد فين وامتى ويوم ايه والساعة كام بالظبط فبس هي دي النهاية والمرة الجاية طبعا في الفيديو الجاي هنشرح فيديو على موقع سوق دوت كوم بعدين امازون بس الفيديو الجاي هنشرح على سوق dot com. بس دلوقتي ياريت ياريت تشتركوا في القناة عشان تدعمونا هي القناة لسه جديدة بس حاولوا تدعمونا آه، بالاشتراك وعمل like للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته